Thank you. حبي بيغرد عشان وعبالي بتبقى عبالي يا أجمل إنسان ويا نسمي بتضوي ليالي وبتشعشع حنان طلي هلي يا قمر الزمان ياما عينينا ياما ايدينا حكيوا عنك حكيوا عني وقالوا عشاق يا مليالي القمر العالي دل عليك ودل علي وناطر مشتاق ياما ايدينا ياما ايدينا حكيوا عنك حكيوا عني وقالوا عشاق دل عليك ودل علي وناطر مشتاق لو رحتي بتضلي بقلبي وبعيوني كمان وعشفافي اسمك يا حبي بيغرد عشان وعبالي بتبقى عبالي يا أجمل إنسان ويا نجمي بتضوي ليالي وبتشعشع حنان ضلي قمر الزمان ما بأساه أنا ما بنساه قلبي الغالي بيبقى قبالي لو ما ما يغيب أنا بالغالي بقشى حالي وجهك انتي وين ما كنتي سهمه بيصير أنا ما بنساه أنا ما بنساه قلبي الغالي بيبقى قبالي لو ما ما يغيب نفسك انتي وين ما كنتي سهم بالسهام الزمان aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman بالي بتشعشع حنان ضلي هندي يا قمر الزمان Come on. الجمال وعشنا في اسمك يا حبي بيغرد عشان وعبالي بتبقى عبالي يا أجمل إنسان